Болсонара? Не знаю, нет. У тебя мы принимаем и... А, Саша, еще раз повтори по поводу. То, что я не являюсь больше пресс-секретарем Сонара, это вовсе не является тем, что я больше не являюсь участником а, движения Сонар. Я сонаровец от мозга до костей. А, я Санаровцев люблю, я их свожу вместе, они Э, они заводят семьи, будут скоро маленьких сонарчиков воспитывать. Без моего вмешательства. Да. А, э, тебе тоже особая благодарность. Вот, ну а так, э, от партии 5 декабря, хоть там очень много ГНовцев внутри, но я там буду все время гнуть сонаровскую линию. А кто там ГН? Там ГН. А, и